عند الطبيب النفساني اتضح انه احنا درفتنج درفتنج مثل ما يقول ابو مصطفى حاولت اركز معاه بس اسلوبه غريب اسئلته غريبه ات سبكونشس ليفل بداتوا تبعدوا عن بعض حتى اللوحه مالته غريبه فنمت فيروز افتهمت كل شيء غلط فراحت كان بعدين الطبيب يقول لي ادفع فلوس الجلسه ويل it be cash or ليش هو انا نمت ليلة من الليالي كنت قاعد بوحدي بالبيت ولقيت نفسي أتذكر كل اللحظات الحلوة مع في من اليوم اللي تزوجنا الوناسة اللقمة الطيبة المغامرات والمناقشات اللي ما تنتهي ومشاريعنا آخ فيروز I miss you معقولة تكون فيروز؟ الكيكه انت جابك هنا انا متاع الكيكه لحظه لحظه ابو مصطفى الفلوس متاع الكيكه نحكي لك بالعربي انا إيه؟ فلوسك ما وصلت لك من ابو مصطفى نعطيك من الاخر لا مصطفى لا ام مصطفى لا مصطفى لا الحومه نتاع مصطفى اتهمت فكرتك ما يخصني في حتى واحد بكره بكره ابعث لك بس ناس شيرها نايمه قسما بالله باش نعطيك من الاخر من الاخر او تعال قول من الاخر غدوه باش نجيك بعد غدوه مش نجيك ومن بعد غدوه بعد بعد غدوه مش نجيك وكل نهار نجيك نجيك في منامك تفز تلقاني تلقط تلقاني رد بالك تلعبها معايا هكا اسمعني اسمعني هاني قلت لك إيه؟ انت الكيكه انت الكيكه ال 12 ال 12 الشوكولا إيه، المدام واقسم بالله إيه، وبراس إيه. امي اعرف اعرف اعرف راح توصل لك وعاد سايب المكان انت تلعب بيا خلاص خلاص خلاص انا اشتغلت علي خلاص خلاص يز يا عاد يز يز قتلك يز مرتاح يز والله ما نسيح تلقاني اتزحلق مبسوط وانت خلك زعلان من كلام الناس لسانك مربوط لازم اكافح عشان اشوف ورا طعم بسم حتى لو لو مو عيب انك تتكلم يا قلبك انا لوكو تعبت معي نو نو جي واجن انت فوفو وانت كان بدون فوفو لو ما عندي يا ما هاصل اني واي بقي على البون عندي كاك كيف اللو لو كل مساجي مزاجي خليك طبيعي حقيقي هالشي احتياجي فاني الاكيد عم طايح مسكي تلقاني مريح وقاعد اعزف لك انا سولو قول لي تبي تصير نفسي لاني عارف جوك تعبان وجوي انا فانكولو طفي المحرك حسن المحرك طفيه طفي المحرك حسن الو شو صار فيك؟ شو صار فيا؟ هذا اللي صار بيا انت متخلف؟ ساعة صيح عليك ما تسمع؟ ملتهي لي بالراب؟ اشرح لي قلبي هلا هي بعتقد قصة فلتر، أنا بعتقد قصة فلتر ولا لا؟ أقول لك آه ناقصها زيت، هي بعتقد ناقصها زيت امم وهي فتوش هلا هي بالحقيقة أنا بعتقد حطيت ديز حطيت بنزين بدل الديزل واحدة منهن واحدة منهن ايه صح؟ ايه اه يا عيني عليك بنزين بدل الديزل انا اسف يعني اخاف وترتك إيه، شو بدنا نسوي؟ ولك انا ما ناقصني هموم شو بدنا نسوي؟ هلا هلا هلا هلا هلا هوبا من هو هذا؟ انسبكتر؟ الانسبكتر من بلدية اسمعني كلش زين باوع لازم هسه تروح تجيب ديزل على السريع من بنزين خانة شو تسوي؟ تشفط البنزين من الباب تشفط؟ تشفط وتسكت صوتك ما اريد اسمعه اوكي تروح تشفط تحط الديزل وانا راح شويه آه، آه، آه، الهي أوكي. اوكي يلا اركض اركض رابر يا هلا ببطل طلال هلا وسهلا نورتنا والله تفضل <laughs> احنا نريد نفتح المشروع مو الباب <laughs> شوي شوي ترى كله فرنسي <laughs> تخيل رادوا يبيعوا لي واحد الماني tire؟ قالوا لي tire لازم الماني بس جبت واحد ياباني ارخص وافضل بال quality انتم كل شو تشيكون يعني حتى الفلفل وال هاي نوتيلا اذا ما ضايقها حياتك خساره آه زين اخوي لي بسالك انتم مقدمين الرخصه على اسم ليالي بغداد شو صار الاسم Crepes by Fay ها مطونا الرخصه بالنهار فتخيل نفتح مطعم بالنهار نسميه ليالي بغداد الناس تريد تشوف الليالي بس ماكو ليالي ف وبعدين في في زوجتي و... وتركتني واحنا جاي نفتح المشروع فردت انه المشروع كله يكون اهداء باسمها فكريبس باي في اوكي خلاص آه، تمام ها لحظه لحظه خلصنا صح؟ آه، بس عندنا شغله بس كم شغله زياده شنو هي؟ بتشوف المحرك يلا تحرك ابو طلال ابو طلال هسه تذكرت ابو طلال من المسرحيه الكويتيه مبدعه مبدعه هسه اقول انا طول الوقت متذكر هاي السالفه بس مستحي من عندك نفس الشخصيه نفس الاسم نفس آه. كل شيء لحظه لحظه آه تم آه مجرب التمثيل يلوق لك آه. لا والله يلوق لك اخ يا حسن اذا ما تطلع البنزين وتدخل الديزل اوكي خلاص بس لو شغلوا المحرك بس ولا عليكم امر اوكي صدق اي خلصنا احنا آه، واحد الف مبروك خلاص خلصنا خلصنا نعم آه. عندي سؤال بس يعني اذا ما ما تمانع انت ليش وهيك مسود Now I'm back in the business عطني مكاني ليز ليز تسمع غاني هز هز راسك on the beat up and down like this this عيد ولا Christmas party all day free drinks for the ladies عالبالة طقاني يعني اتزحلق مبسوط وانت خلك زعلان من كلام الناس لسانك مربوط لازم اكافح عشان اشوف وناس تطلع مدسم حتى لو كش الغلم لو مو عيب انك تتكلم يا يلا كان loco تعبت معي نو نو جي واجن السفوفو with the gang بدون بوبو لو ما عندي يا ما هاصل get it done anyway تلقى على الفون عندي كاش كيف لو لا تصير نفسية وتكون مزاجي خلك عادي لو ما عندك لا تقول شوفوني لابس فرساشي ها يا ويلك بشوفك تعيد الحركات هذي خلك طبيعي حقيقي هالشي اعتيادي فاني لك هنا عم طايح متكي تلقاني مريح وقاعد اعزف لك انا سولو